композицию девушка провожала бойца. родословная фронтовая. Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармон. Про улыбку твою и глаза, Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты.